मन बुद्धि संस्कार ये तीनों चीज़ें प्रूव नहीं की जा सकती लेकिन ये तीनों चीज़ें हम में हैं ये तीन चीज़ें ही आत्मा है अब उसको वर्ड कोई भी यूज़ करो it's that energy which can not be shown scientifically physically but we are all experiencing it every moment it is that energy हम कहते हैं ये मेरा शरीर है हम कहते हैं ये मेरी पोजीशन है लेकिन सारा दिन कहने वाला कि ये मेरा शरीर है ये मेरी पोजीशन है ये मेरी फैमिली है ये मेरा हॉस्पिटल है ये सबको मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन मैं कौन सब कुछ तो मेरा कह दिया तो मैं कौन कौन कह रहा है ये मेरा है कौन कह रहा है ये मेरा है वो आए वो आए वो एनर्जी कहती है this is my body operation theatre में अगर कोई ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है आप कहते हैं टेक द बॉडी आउट आप नहीं कहते हैं take the so and so out वो चला गया है सो एंड सो तो आप कहते हैं टेक द बॉडी आउट अंदर लेके जाने के टाइम आप नहीं कहते टेक द बॉडी इन अंदर लेके जाने के टाइम नहीं कहते टेक द बॉडी इन अंदर लेके जाने के टाइम कहते इनको जो उनका नाम है इनको लेकर जाओ अगर वो जिनका नाम था वो चले गए फिर हम कहते टेक द बॉडी आउट लेकिन पूरे जीवन काल में वो जो कह रहा है ये मेरी बॉडी है रिश्ते है पोजिशन है वो जो सब कुछ कर रहा है उसी पर अगर ध्यान नहीं दिया अवेयरनेस नहीं रही याद ही नहीं रहा कि ये मैं हूँ तो हमने छोटी सी गलती क्या की सब कुछ जो मेरा है उसको मैं कहना शुरू कर दिया I am a doctor actually is not a right line I am not a doctor I am a I am a I am a soul my profession is this तो डेजिग्नेशन जो इतने सारे हैं जिनके साथ इतनी अटैचमेंट है जो भाई साहब ने अभी कहा पूरी जीवन किस में चल रही है ये मेरी पोजिशन ये इसकी ये उसकी इस सबको करते करते जो मैं था वो अंदर क्या होता गया अब यहाँ से वापस जब जाएंगे परसों तो सिर्फ एक ही चीज़ करनी है वही नर्स होगी वही स्टाफ होगा उनको देखने का नज़रिया बदलें वही लोग होंगे परिवार में वही रिश्ते होंगे उनको देखने का नज़रिया बदलें कि ये कौन है ये सोल है on a very long journey